E aí pessoal, beleza? Tudo bem? É, hoje aí eu vou estar tá voltando a gravar, né? E eu estou ensinando a é, arrumar o Minecraft, ensinando a instalar no Windows 10. É, muitas pessoas falam que não dá para instalar no Windows 10 porque não tem suporte ao, a uma parte gráfica do jogo. Porém, é possível sim, porque o problema não está no sistema, mas sim no Java. Uh, eu não devia ter mostrado isso. Uh, bom, começando. Vocês primeiro vão precisar do launcher, né? Eu vou estar tá deixando o link do launcher que eu uso na descrição. Eu, no caso aqui, vou abrir o meu. Aqui. Chignima Launcher 3.100. 3.1. Beleza. Caraca, que demora para abrir. Beleza. De primeira fase, ele vai vir, vai pedir um... Você clicar um username, né? Criar um username. Eu vou colocar meu nome Rose e salvar. Clicar em Save Username e clicar em Play. Vocês vão vir... É, aí. Aqui é o meu profile aqui eu já arrumei. Vou criar um perfil novo, né? Putz, não dá. Primeiramente, o, o seu vai vir com todas essas opções desativadas. E neste momento aqui, ele vai vir com uma versão padrão do Java que você tem instalado no seu computador que ele detectar, que no caso é a versão que você tem instalado mais recente, que você baixa no site da Oracle e ele vai lá e instala, que é o atualmente né, o Java 8 correção 91, parece ele vai vir com um diretório nesta pasta aqui, originalmente. Você vai lá, clica, escolhe a versão que vai jogar, clica em play, por exemplo. Ele vai baixar todos os arquivos necessários para o jogo e, por fim, ele não irá abrir. Vai dar esse erro aqui. Minecraft vers a versão do Minecraft vai estar aqui, seu sistema, né? Ah, a sua versão do Java e vai dar aqui. Que o problema vai estar aqui, sem contexto do OpenGL no, no processo. Bom, beleza, você vai precisar ir no site da Oracle. Ou se não vir, é, no Google pesquisar Java, Java SE Runtime Environment 7, 7. Ah, você vai procurar essa versão no Google, ou melhor, eu vou deixar este link na descrição e vai procurar aqui essa versão aqui, 7U80. Ah, escolhe o seu sistema compatível, x86 para quem não sabe é o sistema 32 bits. Eu, como eu tenho Windows 10 64 bits, eu vou baixar o direto executável aqui, que é mais leve, é o mesmo que esse aqui. 64 bits. Você baixa, ele vai pedir para você abrir a é, aceitar as licenças. É claro, né, que se você é brasileiro, você não vai nem ler. Bom, você vai clicar aqui, ele vai dar um link direto para você. Para baixar, eu, como eu já tenho baixado, eu vou direto no diretório no qual eu instalei. Meu Deus, quanta coisa. E Vou abrir. Fechar tudo que eu tenho aberto aqui. Vou instalar o, o mesmo... O Java. Aqui, eu recomendo você alterar a pasta destino e clicar em instalar, porque você vai saber aonde é, ele está instalado, né? no momento onde você instalar. Se não, eu vou passar pasta padrão aqui e tá tudo bem. No caso ele vai dar esse erro para mim porque eu já tenho o software instalado no meu computador. Eu posso clicar em reinstalar, mas eu não vou fazer isso porque senão fica muito longo o vídeo. Uh, voltando aqui, vou fechar tudo para ficar mais didático. Eu vou abrir a pasta este, uh, este computador, entrar no meu, no meu disco local. Uh, essa versão do Java, ele, como você baixou a versão 64, como eu baixei a versão 64 bits, ele vai se encontrar no arquivo de programas, não na x86. Pasta Java, nós temos aqui JRE7, bin. Você vai ter todo o Java aqui. Uh, ah, Para fazer funcionar no launcher, você vai copiar, clica aqui em cima. Você copia este diretório, eu vou dar Ctrl C, bom, para ficar didático, novamente, copiar. Você irá abrir lá seu, seu launcher, né? O meu se encontra escondidinho aqui. Após ele abrir, você vai logar no seu username, clicar em play, vem aqui é, no seu perfil, Edit Profile, você pode ter um, o meu perfil chama Rose, claro, que eu coloquei, pode ser que esteja outro nome. Edit Profile, eu recomendo você é, deixar Game Director, para ele deixar na app data, é, ou se não, se você quiser mudar a pasta do seu jogo, você pode mudar para o deslocar disco local D, C, qualquer um, tanto faz. Visibilidade do launcher, aí é com vocês, eu gosto de deixar uh, este aqui, Keep Launcher Upper, que eu consigo ver os problemas que dão durante o jogo. A versão independente, bom, aqui vai estar o executável. Por padrão, ele já é o Java que vocês têm instalado, então se ele estiver selecionado ou não, ele já vai dar erro. Você clica na executável, cola aquilo que você é, copiou, dá o barra ao contrário, hein? normalmente fica no canto inferior esquerdo do teclado, e põe java w.exe na frente que ele vai executar essa parte executável do Java como padrão dele. Você vai ver que depois de você ter instalado ele vai aparecer escrito aqui para você. Você está rodando uma versão antiga do Java, aqui vai estar a versão. Considere é, atualizar para a nova versão e para garantir a compatibilidade com novas versões do Minecraft. Ignore. Clique em iniciar. acho estranho, porque nesse launcher aqui ele não aparece nada. Só quando dá erro. Nossa, que lindo, começou a aparecer. E pronto, seu jogo vai estar funcionando perfeitamente. Funciona as versões que eu testei todas, ah, desde a 1.2.5 até a 1.9.2 funcionaram. Então é um método que por enquanto está funcionando, né? Vou esperar entrar no jogo pra demonstrar pra vocês. Vou dar um corte no vídeo até abrir. Beleza, abri o jogo. Posso mexer em tudo aqui. Aqui as configurações ah, já fica pra vocês. Eu, cada um configura do seu jeito, né? Pra dar mais FPS eu recomendo deixar tudo no mínimo. Pá. Bom, talvez eu traga um vídeo sobre isso e pode ficar melhor pra é, pode ser que fique melhor. Bom, é isso aí, pessoal. Hum, desculpa eu tá estar falando meio baixo aí, mas tudo bem. E se gostou, dê um like aí no vídeo. Divulga aí pessoal que tá precisando de ajuda e tal, pra... É pra ajudar mesmo. Muito obrigado, falou.